familia, tunza udongo, tunza familia. Wale mavuna wana haki kujiunga kwenye makundi, wanafunzi pia wana haki kutengeneza makundi. Tutafanya kwa umakini tukiwa kwenye makundi, tutengeneze mbolea bunde, Wara haina gharama watoto wetu tuwafu siwatenge jama, ili swala la mbolea vunde la wakulima bwana, vilimo vya kuwa mahama ni hatari sana, hususani akina mama, tusilime mbali sana, tutengeneze mbolea vunde, hii ni mkombozi bwana. Wewe baba, wewe mama, nieleweni bwana, wewe Mwenyekiti na mtendaji, swala lenu bwana. Mwenyekiti na mtendaji, ili swala lenu bwana. Inatengeneza mbolea vunde, usiwazie gharama. Inatengenezwa na samadi ya wanyama na mimea bwana, matete na fimbo za miti hizo utapanga chini, vipimo na miraba unapopima jiamini, mita moja nukta tano kwa urefu na mapana, mita moja kuja juu, zingatia sana. Kata nyasi mbichi, kata nyasi kavu, utatumia majani mabichi, majani makavu, utatumia weka na majivu, mavumbi ya mkaa man. kunyunyuzia ah. Ukishamaliza hapo unakuwa umekamilisha biwi lako, baba na mama. ni mkombozi kwa wakulima. Mbolea vunde ni mbolea nzuri ya asili. taasisi ya Jane Goodall mradi wa LCWT kwa ufadhili wa shirika la kimaendeleo la kimataifa la watu wa Marekani USAID. Nijitume sana Group Gido. Haha.